सोशल मीडिया के इस दौर में जो कुछ भी ट्रेंड में होता है लोग उसे अपना लेते हैं पिछले कुछ समय में कई तरह के चैलेंज और ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिले ऐसे ही अभी कुछ दिनों से ट्विटर पर एक नया ट्रेंड है हैश टैग साड़ी ट्विटर जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज़ साड़ी में अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं इसी ट्रेंड में अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने साड़ी में अपनी एक फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की है ये फ़ोटो उनकी शादी के दिन की है खास बात यह है कि ये फ़ोटो 22 साल पुरानी है इस फ़ोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है मेरी शादी के दिन सुबह पूजा के वक्त बता दें कि प्रियंका ने पहले कई अन्य महिलाओं ने भी साड़ी पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहती हैं वो सोशल मीडिया से लगातार सरकार पर निशाना साधती रही हैं किसी मुद्दे पर ट्वीट करना हो या फिर त्योहारों पर आम लोगों को बधाई देना प्रियंका हर बार ट्विटर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं सोमवार सुबह से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई और मंगलवार सुबह तक ट्विटर पर साड़ी पहनी महिलाओं की मानो बाढ़ आ गई यहाँ तक कि कई राजनीतिक और बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और अपनी फ़ोटो शेयर की कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी कुछ साड़ी वायरल तस्वीरें ट्विटर पर साझा की प्रियंका ने लिखा कि साड़ी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है और मैं कैसे इस हैशटैग के साथ ट्वीट करना चूक सकती हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने भी ट्विटर पर चल रहे इस ट्रेंड को अपनाया उन्होंने साड़ी में अपना एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा मेरा सबसे अच्छा पहनावा दिव्या ने हैशटैग साड़ी लव के साथ इस फोटो को शेयर किया इस साड़ी ट्रेंड को इसराइल की भारत में डिप्लोमेट माया कदोश और ऑस्ट्रेलिया की भारत में डिप्लोमेट हरिंदर सिद्धू ने भी ज्वाइन किया एक ट्विटर यूज़र ने अपनी साड़ी में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा ये खूब सबसे खूबसूरत पहनावा है खासकर जब किसी अवसर पर आपका तैयार